Щасливою людина може бути усьому і від усього, від краси навколишнього світу, від того, що ти здоровий і в тебе є все, що треба, від того, що ти здолав трудощі і маєш перемогу. Щастя для мене це коли поряд моя родина, коли поряд моя сім'я, коли друзі зі мною поряд. Щастя це ходити до школи, займатися улюбленими заняттями. Щастя, воно потрібне кожному, бо як же без нього? Воно надає сили, енергії, піднімає людині настрій, робить людину добрішою. А що таке щастя? Ви знаєте, діти, яке воно щастя буває в житті? а щастя, коли розпускаються квіти, і сонце зустрічає тебе на путі. А щастя, коли вітерець нам співає, і і ластівка в небі щебечі пісні, як мама мене до грудей пригортає, а в небі білесенькі хмаринки ясні. А щастя це радість, це успіх і мрії, це мирні та чисті довкіл небеса це мама і тато є ніжність, надія, а всюди на світі любов і краса. Це книжка хороша, чарівна в ній казка, і посмішка щира, а ще доброта це людяність, щедрість і щирість та ласка. Це дружба, взаємність, це теж непроста. А щастя це тиша, і зірочки ясні, і місяць, що нічу освітлює все. Це між людьми є стосунки прекрасні і радості. Хвиля нас в небо несе а щастя і тоді, як ніхто не стріляє, ніде не лунають розриви гучні, як тато до неба тебе піднімає, і сонячний зайчик стрибав по стіні. О, щастя, яке воно різне буває, і жадане, таке всім потрібне в житті, хай мирному небі всім сонечко сяє а добрість любов не зустрічає в путі. І буде скрізь мир на землі в цілім світі. І живуть хай в любові і мирі усі. На землю весна хай приходить у цвіті, а душі людські хай живуть у красі. Не знаю, як там хто. Ну я щасливий, бо бачу сонце і траву в росі, і зорі в небі. Це велике диво і дні щасливі у красі.